Dalam menjalani kehidupan ini, kita senantiasa dihadapkan dengan pro dan kontra yang akan menimbulkan konflik. Manusia sejatinya mempunyai ego dan hawa nafsu, dan hal inilah yang menyebabkan konflik. Tidak sedikit orang yang beradu mulut, bertengkar, berkelahi, bahkan sampai saling akibat menuruti hawa nafsu. Di satu sisi, hawa nafsu itu penting adanya, karena tanpa memiliki hawa nafsu, manusia tidak akan merasakan indahnya kehidupan. Dia tidak akan memiliki cita-cita jiwamu, maka belajarlah untuk diam. Diam itu mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Di dalam diam, kamu akan berintrospeksi diri. Di dalam diam, kamu akan merasakan tidak ada kesempurnaan dalam setiap insan. Kamu akan belajar